Jeszcze raz widok na ryneczek w Dzierżoniowie. Ujęcie od jakiejś innej ulicy. No właśnie widzę, że stoję na ulicy Wrocławskiej. Małżonka stoi w kolejce po lody. A ja podziwiam miasteczko.